ਢੇਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਆਹ ਇਹ ਆਹ ਇਹ ਆ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ ਪੰਜੀ ਫਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਟੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਾਏਪੁਰ ਆ ਰਾਏਪੁਰ ਚੰਡਿਆਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਪੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਆ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਫਿਟੂਆ ਪੱਟ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਕੇ ਕੌਡੀ ਤੇ ਆਉ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਕੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਕੇ ਦੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ ਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਕੇ ਢਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਆ ਆ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰੇ ਲੜਨਾ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵੇਗਾ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਊਗਾ ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਆਓ ਚੱਲ ਗਈ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਤੇ ਆ ਜੁਗਨੂ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਆ ਜੁਗਨੂ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਈ ਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕਾੜੇ ਭੂੰਡ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਕੌਡੀ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਈ ਵਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਟੋ ਤੇ ਮਗਰ ਗੰਡਾਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਗੰਡਾਸਾ ਕਾਟੋ ਗੰਡਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਜੂਗੀ ਗੰਡਾਸੇ ਜਿੱਡੀ ਦਾ ਆਪ ਕਾਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਡਾਸਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਜਫਾ ਉਧਰੋਂ ਜੀਪੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਕੀਪਾ ਸੁਰਗਪੁਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਪੂ ਤਲਵਾ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ ਸਪੇਨ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਬਾਬਾਦ ਫਰਾਂਸ ਤੇ Jugraj Kala Calgary Canada Jagga Daul Holland ਤੇ ਐਂਡੀ ਧੁੱਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਮਨ ਚਾਹ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਮਾਨਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਜੀਤ ਬਿਰਕ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਡੀ ਡਡਵਿੰਡੀ ਸਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਸੰਧੂਆ ਉਹ ਵੇਖ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ लो सामने पेचा पै गया कृष्ण कृष्ण मेरे भीर कृष्ण फिल्म भी किले तीन बनी है पर कृष्ण देखो एजारा कृष्ण का मेरे वीरियो अज बीरावती के खेल मैदान कृष्ण का एक्शन अंक कृष्ण का मेरे वीरियो अगली रेड बुगला संधु बुगला आ गया बुगला बुगला 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਬੁਗਲਾ ਆ ਆ ਉਹ ਬੁਗਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਬੁਗਲਿਆ ਪੰਗੜਾ ਪਊ ਥਾਪੀ ਆ ਆ ਆ ਆ ਦੇਖੀ ਪੱਟ ਨਾ ਤੋੜ ਲਈ ਛੇੜ ਕਾਣੀ ਰਿਆ ਇਹ ਬੁਗਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਛੋਟਾ ਬੁਗਲਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਸੰਧੂ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ दारू ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਕੇ ਆ ਹੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਆਹਾਹਾ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਬਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤੰਦਰ ਬਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਿੱਦੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਿੱਦੂ ਹੈ ਓਏ ਅਜੇ ਆ ਕੀ ਸਕਦਾ ਓਏ ਨੇੜੋ ਗੱਦੀ ਫਾਰਾ ਤੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਓ ਨੇੜੋ ਕਾਰ ਫਾਰਾ ਤੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਆ ਆ ਓ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖੀ ਭਰਾਵਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਚਗਾਉਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਪੰਜੀ ਦੀ ਰੋਡ ਚਪੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐ ਪਰ ਸੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਚਪੰਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਪੰਜੀ ਹੋ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਕਾਟੋ ਤੇ ਯਾਰ ਕਾਟੋ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਦਾ ਸੱਚ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਏ ਯਾਰ ਦੀ ਰੇੜ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜਕ ਆ ਆ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਆ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਆ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਆ ਆ ਹੁਣ ਬਣਾਉ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਵੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪੀਕੇ ਇਹ ਪੀਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਲੋ ਭਾਈ ਪਾ ਫਰਿਆ ਲੱਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਜੇ ਡਡਵਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਯਾਰੋ ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਾ ਮਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾ ਉਧਰੋਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਧਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਾਟੋ ਦੀ ਰੇਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਢੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਟੋ ਤਿੰਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸਦਾ ਵੀਰ ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਟੋ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਗੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਸੰਦੂਆ ਕਾਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਗੜਾਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਓ ਭਾਈ ਵਾਹ ਉਹ ਦੇਖੀਓ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਹਰਖ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਚੰਡਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਮਾਮਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੀ ਮੱਲੀ ਦਲਜੀਤ ਸੋਮੀ ਜੀ ਰੂਪੀ ਕਲੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿੰਨੀ ਕੋਚ ਸਮਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿੱਡੂ ਤੂੰ ਬੰਨੇਗਾ ਗੋਡੀ ਉਹ ਢੀਕਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਫੁਗਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸਵਰ ਰਿਹਾ ਲਓ ਫੁਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫੁਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲਵੀਰ ਫੁਗਲਿਆ ਹੋ ਫੁਗਲਿਆ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਥਾਪੀਆਂ ਹੰਮਿਆਂ ਤੇ ਬਤੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬੁਗਲਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਭਾਜਨ ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਮੇਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਬਾ ਆ ਇਹ ਪੀਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਪੀਕੇ ਆ ਓਏ ਐਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਚੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਇਹਨੇ ਕਸੂਤੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫਿੱਡੂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਓਏ ਫਿੱਡੂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਓਏ ਦੱਬੋ ਫਿੱਡੂ ਨੂੰ ਓਏ ਫਿੱਡੂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਫਿੱਡੂਆ ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਉਹ ਫਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਹੁਣ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਉਹ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈ ਫਿੱਡੂਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਚਕਾਉਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਿਸਤਲ ਇਹਨੇ ਥਾਰ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟੂ ਦਾ ਲਿਆ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਿਸਤਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਦੀ 56 लो चप्पन जी मेरे वीरियो चप्पन जी भी रोड ते सामने जेकर कृष जफा लावे गल बनी है पर देखो ये सेंटर दे विचो वही हो चप्पन जी हो चप्पन जी हां हां आ चलया भाई भाई ਜ਼ਹਿਰ ਚੰਨਿਆ ਹੁਣ ਨਾਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਦਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਬੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਓਏ ਪੁੱਠੀ ਬਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਐ ਇਹ ਚੜਕਾ ਇਹ ਚੜਕਾ ਚਾਮ ਚੜਕ ਵਾਂਗੂ ਚਿਬੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪੁੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ ਢੋਲੀ ਲਿਆਵਾ ਛੇੜ ਘਾੜੀ ਜਵਾਨਿਆ ਆ ਐ ਚੜਕ ਇਧਰ ਬਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ 100 ਦੇ ਮਾਣ 500 ਰੁਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਫੜੀਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਉਰੇ ਦਿਨ ਹੈ ਆਓ ਕਰੀ ਗੱਲ ਸਵਰਨਿਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਕੇ ਪੀਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਪੀਕੇ ਪੀਕੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੇਡਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਭੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਧੂਆ ਬਾਕੀ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲੈ ਤਰ ਦੇਖ ਇਧਰ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਾਟੋ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਐ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਾਰ ਦੋ ਤਾੜੀ ਆ ਤੇ ਆ ਲੱਕ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ ਲੱਕ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ ਛੇੜ ਕਾੜੀ ਸਵਰਨਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਐ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਰੇਡ ਇਹ ਚਪੰਜੀ ਹੈ ਆ ਚੱਲਿਆ ਫਿੱਡੂ ਲਈ ਫਿੱਡੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਵੀ ਫਿੱਡੂਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸੂਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਬਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਹੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਐ ਆ ਇਹ ਆ ਦੇਖੀ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਦਰੀਆ ਲੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੜ ਗਈ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤੋ खुश कर ली आया ए पी के ए पी के ए पी के ए पी के ओ हो गया आ हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस मार गए ये तो होगी जे मैं अज कई एमपीया ने लड्डू बने बनाई रह गए घरे ओ गल होगी ये बाकी अज लड्डू खराब भी बहुत होए ਤੇ ਲੱਡੂ ਪੰਡਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਲੱਡੂ ਪੰਡਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਰੇਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਰ ਵਾਹ ਓਏ ਕਬਰੂ ਆਹਾ ਇਹ ਆ ਯਾਰ ਲਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਬਈ ਬਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਬਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾ ਲਈ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਲਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਚਾਏ ਨੇ ਮੇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ ਮੇਮਾ ਵੀ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰਨਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਗੰਡਾ ਸੇ ਕਾਟੋ ਆ ਗਈ ਆ ਪਿਸਲ ਹੋ ਵਰੀ ਵਾ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਦਵਿੰਦਰੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ 55 ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸੰਧੂਆ ਕਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ 55 ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਜਾਓ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਈਬਾ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟਾ 25 ਕੈਂਚੀ ਹੰਦੇ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੱਤਾ ਓਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡਾਂਗੇ ਪੰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੱਢਣਗੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ 15 ਆ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14.5 ਤੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਗੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਵੀਰ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜਿਓ ਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ 100 100 ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਕੋਸਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ 400 ਰੁਪਇਆ ਜੀਪੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਪਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਸ਼ਬੂ ਧਨੋਆ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ ਸਪੇਨ ਬਾਈ ਜਿੰਦਰ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਫਰਾਂਸ ਬਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਮਾਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਜੱਗਾ ਦਿਆਲ ਹਾਲੈਂਡ ਬਾਈ ਐਂਡੀ ਤੁਕਾ ਨਿਊ ਮਿਲਨ ਮਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਮਨ ਚਾਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸੋਤਾ ਮਾਨਗੜੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਈ ਦਲਜੀਤ ਬਿਰਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਬਿਰਕ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 41 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਦਜੀਤ ਬਿਰਕ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਲਾਡੀ ਟਟਵਿੰਡੀ ਸਪੇਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜਸਪਾਲ ਢੋਟ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੋਸਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਮੇਲ ਸੋਮਲ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਬਲਿਹਾਰ ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਦਸਵੇਸ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬਲਿਹਾਰ ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਕਲੱਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਬਲਿਆਰ ਭੱਲਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਨੱਚੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਵਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾਤਾ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੀਰਾ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇ समय रेडर का फिडू गडास फिडू आ गई एक बलविंदर फिडू मेरे भी कबड्डी का उत्तरांतर खिडारी जिन्हें कबड्डी करोड़ा की करती एक छोटा फिडू है ये छोटा फिडू है एक्शन इधर कहते अजय आ करा गल इधर नोजन है ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਫਿੱਡੂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਠਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸਵਰਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਲੂਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਗ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰਖ ਗਏ ਪਤੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ 56 ਦੀ ਰੇਡ ਆ इधर देख भाई भा गल वक्री हो गई इधर भी बराबर का जफा लगे और गल मुश्किल लगती है वाह एक्शन तक करूं भाई वाह काटो इन्होंने सुरखपुर कनेडा ਸ਼ੰਭੂ ਧਰੋਆ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਜੱਗਾ ਦਿਓਲ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਾਨੇ ਆ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਾਟੋ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਮਗਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪੂਛ ਬਣਾਈ ਤੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਗਈ ਕਾਟੋ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਅਲਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੁਗਨੂ ਜੁਗਨੂ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ 2 ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ 3 ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਸੱਤਾ ਝਨੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚ ਖੜਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੀ ਬੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਤਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਛੇੜ ਕਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਗੋਡੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਹ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੰਜੂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਜੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਸੰਧੂ ਆ ਬਾਕੀ ਸੰਜੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ चपंजी है एक चपंजी है हाँ। देखी आह क्या बात है उंगल खड़ी अर्जुन दे तीर वांगू लो यार आ गई है दी रेल ते पिसल ਯਾਰ ਤੇ ਪਿਸਲ ਜੇਕਰ ਭਿੜ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜੇ ਲਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਸਤਲ ਓ ਇਹ ਪਿਸਤਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਰੀ ਗਾ ਵਾਹ ਵੇ ਜੈ ਬਈ ਬਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਐ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਐ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਖੌਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਓਏ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਲਾਹੌਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ Dashmesh club Mansa Mansa Dashmesh club Dasmesh club Marsa ਤੇ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀਤ ਕਲੱਬ ਕੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਓ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਉੱਚ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸਵਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਆ ਆ ਆ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 18 ਟੈਰਾ ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਣੋਕਾਰ ਆਓ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਆਉ ਕਰਤਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਬਈ ਬਾ ਆਉ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਲੈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਵਾਰਿਆ ਬਈ ਬਾ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਸਟਿਪਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸੰਧੂਆ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਧੂਆ ਕੱਲੀ ਸਟਿਪਣੀ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਅਜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਰੁਪਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਟੋ ਰਾਜੂ ਦੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 100-100 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਨਵੀ ਅਜੇ ਆ ਮਾਇਆ ਫੜ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਕਾਟੋ ਦੀ ਕਾਟੋ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੋ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈ ਬਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੇਕਸਵਰ ਨੇ ਆ ਪੈ ਗਈ ਕੌਡੀ ਚਾਰ ਜਾਪੀ ਖੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਪਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਈਬਾ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੰਤ ਨਾ ਸਹੇੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਓਏ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਡਰੂ ਆਏ ਕਾਲਾ ਪਿਸਤਲ ਦੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਟੂ ਦੀ ਰੇਡ ਨਵੀ ਫਿੱਦੂ ਫਿੱਦੂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਫਿੱਦੂ ਬਚ ਕੇ ਫਿੱਦੂ ਬਚ ਕੇ ਫਿੱਦੂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਫਿੱਦੂ ਬਚ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਫਾਟ ਫਾਟ ਫਾਟ ਫਾਟ ਦੇਖੀ ਉਟਾ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਵਰਨਿਆ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿਸਤਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹੈ ਕਾਨਪੁਰੀ ਆ ਭਾਈ ਵਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕਾਨਪੁਰੀਆ ਪਿਸਤਲ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਖੋਲਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਪਨ ਜੀ ਜੋਗੇ ਕਾਂਗਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਚਰਨ ਪੰਨੂਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰੇ ਖੁਰਾਨਾ ਬਿੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਐ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਐ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਐ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਹ ਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਐ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਕਲਬ ਬਾਰਸਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੱਦੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਵਾ 20 ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਹਤ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਡੂ ਚੱਲਿਆ ਫਿੱਡੂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿੱਡੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਰ ਜਾਪੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਾਫੀ ਵੀ ਤਕੜਾ ਤੇ ਰੇਡਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੱਤਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਫੀ ਵੀ ਤੇ ਰੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੈਫਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕੇ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਡੂ ਦੀ ਰੇਡ ਪੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋ ਪੀਕੇ ਪੀਕੇ ਤੇ ਫਿੱਡੂ ਫਿੱਡੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿੱਡੂ ਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮ ਚਾੜ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡੂਗਾ ਫਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਕਲੱਬ बेनती है भी मानसा जीत कोटली क्लब दोनों टीम यार हो यार वाह एक्शन एक्शन जैकी सरूप का बेटा भी कहने एक्शन स्टार है पर बच्चा कहने एक्शन स्टार मेरे भी हो और सामने रेड ये जुगनू है ये जुगनू है जुगनू मस्त मस्त जुगनू मस्त, मस्त ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਇਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੁਗਨੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਜੁਗਨੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਚੱਲਿਆ ਕਾਟੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਬਰਖੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਈ ਵਾਹ ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਓਏ ਸੰਧੂਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਯਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜੋ 55 ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਅੱਕ ਪੰਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਕ ਪੰਜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾਗ ਸਾਹਮਣਾ ਜਲਫਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਫਾ ਬਣਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੀ ਡੰਗ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਜੁਗਨੂ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ ਜੁਗਨੂ ਕਾਲਿਆ ਜੁਗਨੂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਰਤੀਏ ਤੋਂ ਖੂਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਜਾਓ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਫਰਗਲ ਬੈਠ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਧੂ ਖੇਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਪਨ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਸਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੰਕ ਸਮੇਂ ਯਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਿਆ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਫਕਰ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦਸਵੇਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਈ ਆ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਖੂਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ 29 ਹੈ ਸਾਡੇ 30 ਰਾਏਪੁਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਹੈ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਡੂ ਲਈ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ